Приведет тебя ко мне эта темная ночь Без любви твоей, поверь, я совсем распугоню Я с любви отторгую за далеко И на этом целом свете Я ночь, и у жизни без меня я... <laughs> You Thank you. Черное море, поверь, я тебя. Все будет хорошо, все будет хорошо, я если без меня я темная ночь, без любви твоей, поверь, я совсем пропал. Тебя ко мне, это темная, подаю. теперь я совсем пропадаю. Да делать мне нехуя, ты выруби нахуй сначала. Э, откуда я знаю? Дурак что ли?